أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه وسيجزي الله الشاكرين لأنه الشاكر عليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah subhanahu ta'ala godiya mai kowa da komai wanda da ikon sai da dasa yake ainihin ba mu dama ta zaunawa a nan a cikin wannan markaz namu CSP Alzaki a wannan masallaci na Juma'a na Alhaji Muhammad Zaki a nan garin Tawa muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya karbi ibadodinmu ya kuma yaye mana kurakuranmu Allah shi taimake mu da yin daidai ya ba mu lada inda muka yi daidai ya kare mu daga yin kuskure inda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala muke roƙo ya yahe muna kuma ya cire abin da muka ba da amsa da kuskure daga cikin zukatan yan uwa da suke nan ga sauraron mu kuma Allah ya ba su iko yin aiki wato da abin da muka ba da amsa da kuskure alhamdulillah tambayoyin mu a yau to akwai tambayoyi amma za mu fara da tambaya ta dan uwa daga ainihin wato wadda ta zo daga Malam Imran a garin Kano. Dama ɗaya ne daga cikin malaman da ke karanta su a wannan makaranta ta tafizul Qur'ani a nan kuma nan sufi a zaki. Shi Malam Imran to yana a Kano yanzu haka to daga can dama ya ta yi abin da ya ta yi ganin gida ta yi ziyara kuma da niyyar insha Allah za shi biki Allah subhanahu wa ta'ala sa a gama bikin lami lafiya ban dan uwa ya masu tambaya to mai tambaya shi kuma sai turo min tambayar kamar haka kamar saurara a cikin wazaf shi dan uwa da yake tambaya ina ganin a Enugu yake Enugu a Najeriya to cin yake aiki da abun a daidaita ne ko yake aiki kenan ɗaukan mutane ke cikin mashin a daidaita ya ce cikin tambayarsa abin da yake yi yana ɗaukar ainihin kamar arna yana kai su coci-coci kuma sannan yana ɗaukar su yana kai su otal to shi ne yake tambaya wannan aiki da shi ke yi shin ya yi daidai ya dace da musulunci ko kuma bai halitta ba alal hakika wannan alama ce ta imani mai imani ke jin ɗarɗar ke samun damuwa a lokacin da ya kama wani aikin da shi bai san halicin shi ba bai san haramcin shi ba sai ya yana samun damuwa to babu shakka sai ka iska wannan abin ya zama zunubi ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ithmu ma haka fi sadrika da dama Allah fi zunubi shine abin ya yake ma kaikayi yake so sama zuciya ka kasa samun nutsuwa idan ka aikata shi kuma kana kyamar mutane su leka su ga wannan aiki da kake yi ba ka so to babu shakka wannan shine zunubi ala haƙiƙa ɗin wannan tambaya ta kai tana da muhimmanci musulmi da dama suke irin wannan ayyuka ba sa bincike ba wansu. mutum in ya kama sana'ar yi inda yana samun abin da yake ci yana sha yana larurarsa da iyalinsa to bai kula da haramcin da ke shigo a cikin wannan sana'ar tashi ba kawai a'a shi dai ba dai yana samu ba alal haƙiƙa Uh, Allah subhanahu ta'ala ya umarci mu a suratul ma'ida yana cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan ku taimaka wa junanku 'alal birri wat taqwa akan ayyuka na nagarta ayyuka na jin tsoron Allah ayyuka na da'a ga Allah wat taqwa kuma da jin tsoron Allah subhanahu ta'ala wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan kar ku taimaka wa juna kada ku yi taimakakeniya ta hanyar ainihin ithmin abinda azzalibi sabon Allah kuma wal'udwan da ta'addanci ko ƙetare iyaka kaga anan taimaka ma mutumin da zai ce otal a matsayin shi sannan kun ba musulmi ba ka ɗauke shi kai shi otal kuma otal kenan kasan san da ake ana shaye-shayen giya ne kamar da shi mai tambayar yayi ka ka taimaka ne akan sabon Allah ka taimaka mashi akan sabon Allah bai halitta haka ka ɗauki kirista ka kai shi ainihin coci ya je yi wannan ibadar suke ta bautar wani Allah ka taimaka akan sabon Allah ka taimaka akan Allah shirki ai babu zunubin da fi girma kamar mutumin da ya ɗauki annabi isa salam, a matsayin abin bauta har ka zo ka taimaka mashi ka ɗauke shi ka kai shi coci ya je ya sajada ga gumki ya bauta ma gumki ya yi Allah shirki kuma kai kuma ka zo ka taimaka mai kai ne sanadiyar kama watakila inda babu ka ba zai samu wata bai a kaddara cocin yana da nisa ka baya dace ko dan uwa musulmi ba za ka taimaka mashi akan sabon Allah ballantana wanda ba musulmi ba da su annan ma kafin ne ne ne yanzu annan wanda kai gani yanzu duk ahalin kitaba yanzu ai kafin ne ya eh muna saboda ainihin wato manzanci risala ta annabi ta shafe duk wani manzancin wani manzo manzanci annabi isa annabi musa duka risala manzanci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya shafe wannan ba haka annabi isa ce ba wa mubashirin bi rasuli ya ati min ba'di ismuhu ahmad tuni ya musu albashar da shi kuma Allah ya kira ya ce wannan ramazan yajidunahu مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم, ويحرم عليهم الخبائث والأغلال التي كانت عليهم كاغا أشي ونمنزل صلى الله عليه وسلم ألا يكمل أيكي zuwa ga al'umma zuwa ga ainihin bayansa gaba ɗaya ya cika duk wani aiki a dalilinsa don haka ba wani manzon da zai ƙirƙirar cewa shi manzon Allah ne a yanzu ballantana mutum ya rike ainihin manzancin wani manzo ya rike manzancin wani manzo ya ce za shi abin nan za shi riƙe manzancin wani manzo da ce shi za shi abin nan za shi za shi bi shi ballantana haruna zai ainihin siffanta annabi isa cewa dan Allah ne kuma kai ka zo ka ka ɗauki wannan mutum ka kai shi coci da ni kai kana gani ai tun da ai haraka kace ke neman abinci ne kake to cikin neman abincin ka akwai halal akwai haram sabai yan uwa baya kasance baya halitta ga wannan wa'annan masu koda kafiri ne in ka ɗauke shi ka yi dakon shi ka kai shi gonar shi inda shi ke noma inda yake neman abin da ya ci ko kai shi shagon shi inda yake sana'a ko kai shi masana'antar shi ko da kafiri ne kai kana da lada a cikin aikin ka ba ka samu ladar shi bane aikin nan da kai kake yi kana da ladar sannan kuma za ka samu amfani saboda aiki ne na halal Allah halitta maka shi kuma wancan aiki da shi ke ko da kafiri ne ma'aikatan sana'ar da yake inda halittaccen sana'a ce to ibaha ce Allah halitta mai wannan sana'a kamar yadda halitta ma ainihin musulmi kenan tun da su aiki ne na noma ko abin da ko kiyo ko kuma ainihin ma'aikatar shi ta halar ko kafinta ne ka kai shi a ma'aikatarsa a matsayin shi ma kafiri ne to tun da aikin nan dai mubahun ne to duk abin da za a aikata ƙarƙashin wannan tun da halittaccen aiki ne to duk abin da za ka taimakon da za a yi a nan akwai lada kullum man daraja min halal fa halal duk abin da hito daga halal halal ne wa kullum man daraja min haram ko ku tahta haram fa haram duk abin da hito ƙarƙashin haram haramun ne ko ba haka ba da haka dan uwa musulmi a takaice wannan dai baya halitta gare ka taimaka ma ainihin kirista kana ɗauka su kana kai coci ko kana ɗauka kana kai su ainihin wato a wurare na samun Allah Allah subhanahu ta'ala ya hana ko da musulmi ne ba za ka taimaka mashi ba kuma sannan ka tabbatar da cewa annabi ya nuna cewa duka mutumin da ya nuna akan alkhairi man dalla alkhairi ka fa'ilihi wa man dalla ala sharri ili, duk wanda ya nuni ya taimaka akan aiki na alkhairi ko bai aikata ba kamar shi ya aikata kamar yaya yana da kamishin lada irin yadda za a ba wancan da aikata aiki na alkhairi da kan nuna masa inda ake yin wannan aikin kana da kamishin lada dan uwan musulmi haka ma in sharri ne ka taimaka ma mutum ka nuna mai inda aka aikata wannan abun na sabon Allah kana da kamishin zunubin da irin zunubin da za a bashi shi da ya aikata irin shi kai ma za ka samu a dalilin mai abin da ka taimakon da kai mashi taimaka da kai masa wannan shi sabbaba ma samun wannan kai mashi wannan zunubi allah shi samu gane allah shi yawa musulmi zan ke a cikin harkar sana'an nan abu ne mai son arka bincike ba wai komi ne a ce mutane mu udu kai tun da dai abin neman abinci ne ka ɗauka a ai ba wani abu ne ba manufar ka kai ka nemi abin da ka ci ne ka kanka asiri baka je kai sata ba yi kwace baka je kai kidna ba shi ba baka je kai da sauransu ba a'a ba sai wannan ba a cikin ma neman halal kakka sai haramta shigo Allah ya samu gani Allah ya samu gani na'am